Hai guys, nama saya Yudis. Di video Magic Prank kali ini, saya akan memunculkan kartu di dalam pakaian dalam wanita. Seperti apa? Check this out. Aku punya kartu, lihat dulu semuanya beda-beda. Ambil satu yang mana aja. Bebas. Nah, sekarang ambil satu deh yang mana aja ambil kartu yang mana aja bebas aku ambil kan ya. udah tolong ditulis nama kamu ya di situ yang besar di dalamnya di depannya ya tolong ditanda tangan boleh kartunya di, di kartunya? Iya, ditulisin nama kamu atau tanda tangan oke okay. kamu tulisin nama kamu ya di situ di depannya ya yang besar ya oke kartunya kasih lihat ke kamera boleh Aku nggak lihat ya. Aku nggak lihat. Ya, Udah? Kartunya kasih lihat kamera aku boleh? Eps, nggak apa-apa. Udah. Udah? Sekarang kartunya dimasukin di mana aja, di tengah-tengah, bebas. Sekarang kartunya dimasukin di tengah, di mana aja terserah. Masukin, ya, masukin aja di tengah. Masukin, lihat. Di tengah situ ya. Kartunya di tengah. Oke, masukin. Oke, udah masuk di tengah ya. Bebas, masukin. Oke. Sekarang kamu pegang, kocok kartunya. Kocok kartunya. Lo tuh pintar ngocok kartu. Jago main. <laughs> Jago main. Gak bisa ngocok <laughs> kartu. Gak bisa ngocok kartu. Oke. Okay. Udah? Kocok kartunya. Oh, pinter ngocok ya. Oh, iyalah. Udah. <laughs> Udah? Saya nggak mau pegang lagi, lihat. Aku akan ambil kartumu. Lihat. Percaya nggak? <laughs> aku masukin ke situ. Lihat. Lihat ya, aku akan ambil satu kartu, lihat. Lihat. Percaya nggak ada kartunya? Iya. <laughs> aku masukin situ. Lihat, aku masukin situ. Aku masukin situ. Aku masukin ke sini ya. Lihat. Kelihatan nggak? Ah. Aku akan masukin di situ, lihat. Coba dilihat, ada satu kartu. Dikeluarin. Ada? Tuh, coba dibuka. Bener? <laughs> Kasih lihat kamera aku boleh? Kartunya. Kasih lihat kamera. Oke. Okay. <laughs> Bener kartu kamu ya? Oh, iya. <laughs> Itu boleh disimpan ya buat kamu. Oh, ya makasih ya kerasa nggak coba dikeluarin dilihat kok bisa gitu merinding <laughs> di situ ada satu kartu kerasa nggak coba ada kartu dikeluarin dilihat <laughs> kasih lihat ke kamera boleh kartunya iya <laughs> thank you ya pasti gue salah lihat salah lihat iya, bener ya Dilihat kartunya. Bener? Bener kartu kamu? Kasih lihat kameraku boleh kartunya. Kerasa nggak? Coba ada kartu di situ. Oh, enggak. Coba ada? Dikeluarin, dikeluarin. Dilihat kartunya. Iya. Bener. Benar. Ya udah itu dibawa aja. Oh my god, makasih. Kenang-kenangan. Oke, seperti itu tadi videonya kalian sudah lihat sendiri bagaimana reaksinya. Seperti biasa, jika kalian suka, klik tombol like yang ada di bawah. Tulis komen kalian di bawah. Kalau kalian punya ide-ide magic prank, kalian bisa tulis komen kalian di bawah ya, di kolom komen. Subscribe atau langganan buat kamu supaya bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang berikutnya. Dan terakhir, share, bagikan video-video saya ke sosial media kamu. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Stay energized and always make magic happen.